Koroğlu ilə Bolu bəy. Koroğlu dastanından ixtisarla. Koroğlunun Ələmqulu xanla dostluq binası qoymağı bütün aləmə yayıldı. Bu xəbər gəlib axırda Toqatda Hasan Paşaya çatdı. Hasan Paşa düşdü fikir xəyala ki, nə tər eləsin. Əgər xanlar, paşalar bir-bir başlayıb Koroğlu ilə dostluq binası qoysalar, day heç dünyada ona batmaq olmaz. Odur ki, başladı qoşun böyüklərini tələsdirməyə. Əvvəl-əvvəl bir qasid Bolu bəyə, bir qasid də Ərəb Reyhana göndərib, ikisini də çağırtdırdı yanına. Elə ki, ikisi də gəldi, Hasan Paşa onlarla aranı xəlbət elədi, başladılar tədbirə. De yazdılar, pozdular, götürdülər, qoydular. Axırda bu tədbirə gəldilər ki, Bolu bəy öz qoşunu ilə Ərzincandan, Ərəb Reyhan öz qoşunu ilə Qarsdan, Hasan Paşa özü də Toqatdan yeriş eləsinlər. Elə ki, məclis qurtardı, Hasan Paşa Toqatda qaldı. Ərəb Reyhan qoşunu da götürüb Qarsa tərəf yollandı. Bolu bəy də Ərzincana öz qoşununun yanına qayıtdı. İndi gəl sənə deyim paşaların məkrindən. Özü də bu paşalar çox bilmiş hiləgər adamlardılar. Bir-birinə bac xərac verən deyildilər. O ki, Hasan Paşa idi, istəyirdi ki, Ərəb Reyhanla Bolu bəyi qızışdırıb göndərsin Koroğlunun üstünə. Özü lap axırda getsin. Tədarikünü də elə başlamışdı. O ki, Ərəb Reyhandı, istəyirdi bir təhər olsun ki, bunlardan biri Koroğlunun başını qatsın, özü sonra işə başlasın. O ki, Bolu bəy idi. O da istəyirdi ki, hamıdan qabaq özü gedib işi də tək başına görsün ki, o biri paşaların adı çıxmasın. Odur ki, Hasan Paşanın məclisindən mürəxxəs olub Ərzincana çatacaq dayanmayıb başladı yol tədariki görməyə. Di bir gün, iki gün, elə ki hər şey hazır oldu, qoşunu götürüb Çənlibelə tərəf yol aldı. Heç yerdə dayanmayıb, dincəlməyib, gecə-gündüz at sürdü. Gecələrin birində özünü çatdırdı Çənlibelin ətəklərinə. Mehtər Murtuz bu yerləri görəcək tanıdı. Bolu bəyin yanına gəlib Bolu bəy, mən bu yerləri tanıyıram. Burdan o yana şənli bildi. İndi biz gərək burada düşüb səhəri gözləyək. Koroğlunun fənd feylindən baş açmaq olmaz. Gecə vaxtı qoşunu aparıb tələyə salarıq. Bolu bəy Mehdər Murtuzun fikrini bəyəndi. Hökm elədi, qoşun düşüb düşərgə saldı. Özü də Qəzər alanı, Mehdər Murtuzu bir neçə say seçmə sərkərdələrini götürdü ki, ətrafı gəzib bələddəsin. Bunlar burada öz işlərində olsunlar, bu tərəfdən də səhər tezdən Koroğlu çölə çıxmışdı. Dolana-dolana gəlib çıxdı Ağqayıya. Bir də baxdı ki, Çənlibelin anırı ətəyində o qədər at var, o qədər adam var ki, elə bir qarğa quzğundur. Day geri qayıdıb dəlilərə xəbər eləməyə ərindi. Elə oradan birbaşa yüyürdü. Koroğlu qəsdən təpələrin dalı ilə gəlirdi ki, gözə görünməsin. Sən demə, Bolu bəyildə bu dəmdə elə buraları gözdən keçirilmişlər. Birdən Koroğlu ilə Bolu bəy çıxdılar üz-üzə. İş elə oldu ki, nə Koroğlu çəkilib gizlənə bildi, nə də ki Bolu bəy. Bolu bəy ondan soruşdu. De görüm kimsən? Koroğlu özünü cəmləşdirib dedi. Qorxçuyam. Bolu bəy bir onun bazburutuna baxdı, bir boy buxununa baxdı, dedi. Kimin qorxucususan? Koroğlu dedi. Çənli bel qorxucusuyam. Bolu bəy sevindi ki, yaxşı oldu. Bundan əhval pürsən olub Çənli beldən bir az xəbər tutaram, dedi. Aya, de görüm, Koroğlu bu saat hardadır? Koroğlu dedi. Dünən axşam Çənli beldə idi. Əgər gecə bir yerə getməyibsə, Çənli beldədir. Elə bu sözdə daldan Mehtər Murtuz gəlib yetişdi. Mehtər Murtuz Koroğlunu görcək tanıdı. Özünü Koroğluya göstərməyib, yavaşca keçdi onun arxa tərəfinə. Oradan Bolu bəyə göz vurdu ki, evin yıxılsın, yalan deyir, qoruqçusa deyil, Koroğlu özüdür. Koroğlu baxdı ki, əgər burada Koroğlu olduğunu boynuna alsa, dinməz söyləməz onu öldürəcəklər. Kənli bel uzaq, dəlilər işdən xəbərsiz, düşmən çox, özü də nə yar yasağı var, nə də atı. Bir də deyirlər, Köroğlunun belə bir xasiyyəti də vardı ki, düşmən əlinə keçəndə Köroğlu olduğunu heç vaxt boynuna almazdı. Deyərdi ki, düşmən məni tutulmuş bilsə, kənli belə ayaq alar. Odur ki, Bolu bəy hər nə qədər elədisə, Köroğlu olduğunu boynuna almadı. Elə qorxçuyam dedi ki, dedi. Bolu bəy hökm elədi. Başladılar Köroğlunu döyməyə. Yenə də bir kar çıxmadı. Koroğlu elə dediyini dedi. Yaxında bir göl var idi. Bolu bəy hökm elədi ki, onu əl-qolu bağlı saldılar suya. Az qaldı ki, boğulsun. Yenə də boynunu almadı. Başına nə iş gətirdilərsə, elə dedi, qoruqçuyam ki, qoruqçuyam. Axırda Bolu bəy də inandı ki, bu Koroğlu deyil, qoruqçudur. İstədi ki, qollarını açdırıb buraxa. Mehtər Murtuz başladı özünü yeyib tökməyə ki, evin yıxılsın, hara buraxırsan onu, yalan deyir, koroğludur. Onda Bolu bəy üzünü ona tutub dedi, sən gəl öz xoşluğunla koroğlu olduğunu boynuna al, yoxsa birdir, öldürdəcəm. İş belə olanda koroğlu aldı onun cavabında dedi, nahaq yerə gəl eyləmə yamanlıq, İnan bolu mən Koroğlu deyiləm. İndən belə yaxşılığın günüdür. İnan bolu mən Koroğlu deyiləm. Koroğlu bir igid əsli zatı var. Həm namusu, arı, həm qeyrəti var. Dəmir gülov altda ərəb atı var. İnan bolu mən Koroğlu deyiləm. Sonra Mehtər Murtuza dönüb aldı sözün obri xanəsini dedi. Koroğlu deyiləm, yırtma yaxanı. Ciyərimi eşq oduna yaxanı, İdin olmazmı qılınç qalxanı, İnan Bolu, mən Koroğlu deyiləm. Söz Bolu bəyə əsər elədi. Döndü Mehtər Murtuza ki, sən bizi aldatmısan, bu Koroğlu deyilmiş. Mehtər Murtuz dedi, Bolu bəy, mən illərlə buna mehtəri eləmişəm. Mən bunun dabbaqda gönünü görsəm tanıyaram. Necə yəni qoruqçudur? Koroğludur, lap bir də üstündən. Bolu bəy qaldı məəttəl ki, nə eləsin. Məsləhət məşvərətdən sonra qoşun böyükləri hamısı dedi. Biz heç birimiz Koroğlunu tanımırıq. Bircə tanıyan bu kişidir ki, bu da belə deyir. Day biz öz adamımızı qoyub onun sözünə niyə inanırıq? Götürüb gedək vəssalam. Bolu bəy hökm elədi. Qoşun başladı hazırlaşmağa. Koroğlu gördü, yox, bunu aparırlar, dedi. Yaxşı, sənin ağlın yoxdur. Bu adamın sözünə baxıb məni aparırsan. Xotkarın da ağlı yoxdur. Ya mənim dilim yoxdur ki, onu başa salmayım? Niyə? Xotkar görmür ki, mən yaraqsız-yaraqsız bir adamam. Belə də Koroğlu olar. Əgər Koroğlunu tutmaq belə asan olsaydı, onda nə vardı ki? Bir də Koroğlunu sən tanımırsan. O biri paşalar, xanlar ki tanıyırlar. Xotkarın elə öz oğlu Bürcü Sultanla Koroğlunu tanıyır ki, bəs onlara nə deyəcəksən? Koroğlunun sözləri Bolu bəy lap inandırdı. Fikirləşdi ki, bunu apararam. Birdən Koroğlu olmaz, dünyayı aləmdə biabır olub gedərəm. Ondan sonra ya gərək özümü öldürəm, ya da ki, güşənişin olub cəmaat içinə çıxmayam. Qərəz əmr elədi, Koroğlunun əllərini açdılar. Köroğlu durub getmək istəyəndə Bolu bəy dedi. Deyirlər qoç Köroğlu çox igiddi. Heç zaddan qorxmaz. Heç zadı da gizlətməz. İndi olan oldu, keçən keçdi. Görürsən ki, bax əllərin də açıqdı. İndi mərd mərdanə özün də görək sən Köroğlusan yoxsa yox. Köroğlu gülüb dedi. İndi ki sən mərd mərdanə soruşursan, mən də mərd mərdanə sənə cavab verəcəm. Bəli, Köroğluyam. Bolu bəy istədi qalxıb qoşuna hay vursun, Köroğlu dedi. Dayan, nahaq yerə zəhmət çəkmə. Day sən məni tuta bilməzsən. Ancaq de görüm sən kimsən, bura niyə gəlmisən? Bolu bəy hiylə niqabın üzünə çəkib dedi. Köroğlu, bil və agah ol. Mən Ərzincanlı Bolu bəyəm. Hasan Paşa məni göndərib ki, səni tutub aparam, əvəzində onun qızı Dünya xanımı alam.'' Koroğlu güldü və dedi, Balam, bu Hasan Paşa mənim yolumda qızlarını nə yaman hərrac bazara qoyub satır. İndi ki, belə oldu, qoy olsun. Mənim ucbatımdan onun bir qızı Həmzəyə gedib. Qoy bu biri də sənə getsin. Görək indi evdə qalan arvad uşağını kimə vəd verib mənim dalımca göndərəcək. Onda Bolu bəyə dedi, mən Koroğluyam. Bir sözü ki dedim, ölüm də olsa ondan dönmərəm. İndi ki sən Hasan Paşanın qızını almaq istəyirsən, o da qızın əvəzində səndən məni istəyir. Eyb yoxdur, mən razıyam. Qoy gedim yaraq yasağımı götürüm gəlim. Apar məni Hasan Paşaya təhvil ver, qızını da al. Sonrası ilə işin yoxdur. Bunu deyib Koroğlu döndü. Çənli belə yol başladı. Qoşun böyükləri hamısı ağız-ağıza verib Bolu bəyi məzəmmət elədilər ki, nahaq yerə onu əldən buraxdın. Bu saat dəliləri töküb hamımızı qıracaq. Mehtər Murtuz dedi. Yox, düzdür, Koroğlu çox fənd-feil adamıdır. Amma hər nədirsə mərddir. Onda namərdlik olmaz. Necə ki deyib, elə də eləyəcək. Bolu bəy dedi. Mən bilirəm, o gələcək. Qoy gəlsin, sonrası ilə sizin işiniz yoxdur. O Koroğludursa, mən də Bolu bəyəm.'' Bu tərəfdən də Koroğlu özünü yetirdi Çənlibelə. Koroğlu bilirdi ki, əhvalatı dəlilərə, xanımlara danışsa, onu qoymayacaqlar getsin. Odur ki, heç kəsə bir söz deməyib, gizlicə geyindi, yaraqlarını götürdü, atı minib geri qayıtdı. Bolu bəygil bir də baxdılar ki, budur Koroğlu gəlir. Gəlir, amma necə gəlir? Elə bil ki, bir dənə əjdahadır, minib bir filəh. Bolu bəyin qoşununun yarısı onun bu heybətindən qorxub ürək ağrısına düşdü. Koroğlu gəlib çatdı. Üzüm Bolu bəyə tutub dedi. Bolu bəy, mən vədimə doğru çıxıb gəldim. Ancaq sən bayaq məni tutmuşdun. Birdən elə fikir eləyərsən ki, elə məni doğrudan da tutub apara bilərsən. Odur ki, sənlə bir şərtim var. İndi gərək səninlə bir savaşam. Sən mənim gücümü görəsən, mən də sənin. Bunu deyib Koroğlu qıratı gətirdi Cövlana. Bir o başa, bir bu başa sürüb dik Bolu bəyin qabağında saxladı və dedi: "Əli beldə durub əmr eləyirdin. Koroğlunu tutan dəmlər necə oldu? Hərdən hərdən asın, kəsin deyirdin. Koroğlunu tutan dəmlər necə oldu? Koroğluyam, müxənnətə uymaram. Qisasımı qiyamətə qoymaram." Düşmənin qanından içsəm doymaram. Koroğlunu tutan dəmlər necə oldu? Bolu bəy hilə niqabını üzünə çəkib dedi. Ay Koroğlu, o necə deyərlər, qul xətasız olmaz, ağa kərəmsiz, mərd bastığını kəsməz. İndi bir işdi, olmuşdu. Necə ki sən istəyirsən, de, elə də eləyək. Koroğlu dedi, yox, qoşununa de dava başlasın, yoxsa hamınızı qıracam. Bunu deyib Koroğlu misri qılıncı çəkdi. Qoşun böyükləri gördülər, yox, Koroğlu doğru-doğru dava başlayır. Qoşuna hay vurdular. Hər tərəfdən töküldülər Koroğlunun üstünə. Koroğlu bir dəli nərə çəkib özünü vurdu qoşuna. Bir sağa vurdu, bir sola vurdu, qoşunu qatım-qatım qatladı. Qoşun şahin görmüş toyuq cücə kimi pərən-pərən düşdü. Vay ana deyən kim, ağlayan kim, yalvaran kim, bir qiyamət qopdu ki, nə təhər. Bolu bəy gördü ki, qoşun əldən gedir. Qəzər Aliyə hay vurdu ki, evin yıxılsın, bəs mən səni bura niyə gətirmişəm, qoşun əldən getdi axı. Qəzər Alı çar naçar qılıncını çəkib girdi meydana. Koroğlu heç aman vermədi ki, Qəzər alıb bir əl-qol açsın. Hələ lap uzaqdan Şeşbəri qaldırdı. Elə tulladı ki, Qəzər alı təpəsi üstə gəldi yerə. Bu il ölübsən, bildir. Qəzər alı bayaxa cəhənnəmə vasil oldu. Bolu bəy işi belə görəndə baxdı ki, day ayrı bir əlac yoxdur. Özünü atdı Koroğlunun ayaqlarına. Koroğlu qızıl quş kimi özünü atdan yerə atıb, çöktü Bolu bəyin sinəsinə. Qollarını bağladaram, Bolu, mən sənin, mən sənin. Anacığını ağladaram, Bolu, mən sənin, mən sənin. Koroğluyam, iş bitirirəm, səni dünyadan itirirəm, başım bədəndən götürürəm, Bolu, mən sənin, mən sənin. Söz tamama yetdi. Koroğlu Bolu bəyin sinəsindən qalxdı, dedi: İndi mən sənin ixtiyarındayam. Hara istəyirsən, necə istəyirsən apar. Bolu bəy ufulduya-ufulduya yerindən durub dedi: Rəhmətliyin oğlu, sən bizdə bir islahat qoydun ki, bizim ağlımız başımızda olsun, səni də aparmaq fikrinə düşək. Koroğlu gülüb dedi: Eybi yoxdur. İnşallah elə ki məni aparıb Hasan Paşaya verdin, Dünya xanımı aldın, toyda hamısı yadından çıxar. De, atlanın gedək. Bolu bəy bir o yana baxdı, bir bu yana baxdı, dedi. Yox, qardaş, mən səni heç yerə aparası deyiləm. Koroğlu dedi. Niyə? Bolu bəy dedi. Göz gördüyündən qorxar. Mən səndə gördüyümü gördüm. Keyfin istədiyi bir belə zarafatda yolda elədin. Sənlə sövda eləmək çətin işdi. Koroğlu gülüb dedi. Qorxma, heç bir şey eləmərəm. Bolu bəy dedi. Yox, başına dönüm. Allah atana rəhmət eləsin. Mən nə Hasan Paşanın qızını istəyirəm, nə də sənlə belə-belə zarafat eləmək istəyirəm. Köroğlu dedi. Ayə, mən Köroğluyam. Köroğlu söz verməz, verdi, müxənnətli eləməz. İndiki ehtiyat eləyirsən. Budur gəl bağla qollarımı, elə apar. Bolu bəyin də elə azarı bu idi. Tez adamlarına göz elədi ki, Day fürsətdir, dayanmasınlar. Bir möhkəm zəncirlə o saat Koroğlunun qollarını bağladılar dalına. Sonra bir-iki kəndirlə də saradılar ata. Bolu bəy işi hazır görəndə hökm elədi qoşun atlandı. Koroğlunu qabaqlarına salıb Ərzincana yol başladılar. Az getdilər, çox getdilər. Yolun bir yerində Koroğlu geri qanırılıb Bolu bəyi çağırdı ki: "Bolu bəy, amma yadında qalsın. Qızı almamış məni Hasan Paşaya vermə ha. Bolu bəy soruşdu. Niyə? Koroğlu dedi. O işi ki mən onun başına gətirəcəm, ondan sonra o sənə qız verməz. Sən qabaqca qızı gətizdir Ərzincana, sonra məni onun əlinə ver. Bolu bəy baxdı ki, daha Çənlibel sərhədlərindən çıxa-çıxdadılar. Dedi: "Baş üstə. Sən necə istəyirsən elə də edərəm. Ancaq Mən bir şey də eləmək istəyirəm. Koroğlu dedi. Nə şey? Bolu bəy dedi. Mən səni belə aparsam, heç kəs inanmayacaq ki, səni mən tutmuşam. Yenə Qəcəralı sağ olsaydı, fikirləşərdilər ki, yəqin o tutub. Onu da ki, vurub öldürdün. İndi bilirsən mən nə eləmək istəyirəm? Nə eləmək istəyirsən? Bolu bəy qanırılıb bir dala baxdı. Ondan atının başını döndərib Koroğluya dedi sən atını sür, mən qoşuna baxıb qayıdıb deyərəm. Bunu deyib Bolu bəy ata bir mahmız göstərdi, geri döndü. Bolu bəy elə biraz ondan aralanacaq, atı təzədən döndərdi. Koroğlunu marıqlayıb atı dördəmə buraxdı. İldırım kimi Koroğluya çatanda nə gücü var təpəsindən bir qılınc vurdu. Dedi, bax belə eləmək istəyirəm Koroğlu. Ola qılınc, ola açıq baş, Qılınc neçə barmaq işlədi Koroğlunun başına. Üz-gözü qana boyandı. Dedi, ay namərd, niyə belə elədin? Bolu bəy dedi, elə elədim ki, inansınlar. İndi inanarlar. Mən gəlmişdim sənin ya başını aparam, ya da leşini. İndi başını da aparıram, leşini də. Sən Koroğlusansa, mənə də Bolu bəy deyərlər. Koroğlu elə bircə bunu dedi ki, Günah səndə deyil, məndədir. Mənə bu da azdır. Koroğlunun başını da bağlamadılar. Elə qanı axa-axa düzəldilər yola. Koroğlunun əli hər yerdən üzüldü. Biraz getmişdilər, qabaqdan bir kərvan çıxdı. Koroğlu baxdı ki, dostu Xoca Əzizdə bəzirganların içindədir. Üzün ona tutub dedi, Pünhanı sövdəyar qardaş, aparırlar pünhan məni, Ərənlərə qurban bu baş, aparırlar pünham məni. Koroğluyam tək qalmışam, qollarımı bağlatmışam, Bolu bəyə qul olmuşam, aparırlar pünham məni. Xoca Əziz əvvəl elə bildi ki, Koroğlu deyir aparırlar pirə məni. Fikirləşdi ki, yəqin Koroğlu dəli olub, dəlilər onu pirə aparırlar. Ürəyində çox vaysındı, çox hayıfslandı. Sonra baxdı ki, Koroğlunun başı yarılıb, qolları bağlanıb. Dalınca böyük bir qoşun gəlir, qabaqlarında da Bolu bəy. Xoca Əziz o saat barmağını dişlədi ki, ey dili qafil, yəqin burada bir sir var. Day dayanmayıb, karvanı tapşırdı yoldaşlarına, birbaş daban aldı Çənlibilə. Xoca Əziz gəlib Çənlibildə gördü ki, dəlilərin heç bir şeydən xəbərləri yoxdur. Heç Koroğlunun harda olduğunu da bilmirlər. Açıb əhvalatı necə görmüşdü, danışdı. Dəlilər qaldılar maat məhəttəl ki, bu necə olan işdi? Biri inandı, biri inanmadı. Biri belə dedi, biri də elə dedi. Bilmədilər ki, neynəsinlər. Dəlilər elə götür qoyda idilər, bir də baxdılar ki, budur, Aşıq Cunun gəlir. Aşıq Cununun elə birinci sözü bu oldu ki, hanı Koroğlu, Əhvalatı necə ki Xoca Əziz danışmışdı, ona dedilər. Aşıqçunun əhvalatdan hali olan kimi iki əllərini dizinə vurub dedi. Koroğlu getdi. Soruşdular. Axır bir de görək nə var, hardan gəlirsən, nə öyrənmisən? Aşıqçunun dedi. Eşidin, agah olun. Mən bu ayaq Toqatdan gəlirəm. Paşalar kənli belə qoşun çəkirlər. Bolu bəy Ərzincan tərəfdən, Ərəb Reyhan Qars tərəfdən, Hasan Paşa özü də Toqat tərəfdən, Xotkarın fərmanıdır. Mən dünən Toqatda eşitdim ki, Bolu bəyin qoşunu Çənlibelə yola düşüb. Dəlilərin içinə bir vəlvələ düşdü ki, hamısı başladı cilov gəmirməyə. Dəli Həsən hay vurdu dəli Mehtərə ki, atı yəhərlə, gərək Bolu bəyə bir toy tutam ki, qiyamətdə də yadından çıxmasın. Dəlilər başladılar hazırlaşmağa. Nigar durdu ayağa, dedi. Yox dələsən, bu saat kənli beli başsız qoyub getmək olmaz. Bir də ki, getdiniz, hara gedəcəksiniz? Nə bilirik ki, Bolu bəy Koroğlunu Ərzincana aparacaq, ya da elə birbaşa İstanbula. Gedərsiz səfəriniz uzun çəkər, düşmən kənli belə ayaq alar. Dəli Həsən dedi. Bəs neyniyək? Nigar xanım dedi. Koroğlunun dalıncan qabaqcadan bir adam getməlidir. Uşaqlardan biri gedər, yerini, yurdunu öyrənər, gələr. Sonra baxarıq görək neyniyirik. Nigar xanımın tədbirinə hamı razı oldu. Soruşdular, bəs kim getsin? Dəmirçioğlu durdu ayağa ki, mən, mən gedirəm. Nigar xanım ona razı olmadı. Dedi, yox Dəmirçioğlu, sən gedə bilməzsən. Eşitdin ki, bizim üstümüzə iki yerdən düşmən gəlir. Biri Qars tərəfdən, biri Toqat tərəfdən. Qars budur, bizim bu tərəfimizdir. Amma Toqat hardadır? Bu biri tərəfimizdə. Gərək biz də dəliləri iki yerə bölək. Birinə sən baxasan, birinə də dəli Həsən. Qoy ayrı adam getsin. Onda İsabalı yerindən qalxdı ki, Nigar xanım, rüsxət ver, mən gedim. İsabalının getməyinə hamı razı oldu. İsabalı o saat geyindiyi, kecindi, atını yəhərlədi, mindi, dəlilərlə, xanımlarla görüşdü. Getmək istəyəndə Nigar xanım dedi. Qabaqçadan Ərzincana gedərsən. Orda olmasa Tovqata sürərsən. Orda da olmasa gərək İstanbula gedəsən. Amma vaxtlı vaxtında xəbərin bizə çatsın. İsabalı baş üstə deyib atı vurdu. Ərzincana tərəf yol başladı. İndi İsabalı getməyində olsun, dəlilər hazırlaşmağında, sənə kimdən xəbər verim Bolu bəydən.'' Bolu bəy Koroğlunu birbaş gətirdi Ərzincana. Zindana, zirzəmiyə etibar eləməyib, öz həyətində dərin bir quyu var idi ki, saldı o quyuya. Həyətin dörd ətrafına da çitləmə keşikçi düzdürdü. Elə ki, bu işləri görüb qurtardı, götürüb Hasan Paşaya belə bir namə göndərdi. Hasan Paşa, Koroğlunu tutub gətirmişəm. Bu saat Ərzincandadır. Qaydası bu idi ki, gərək mən onu sənin yanına gətirəydim. Ancaq yanında küssaxlıq eləyirəm, bağışla. Mən istəyirəm ki, Dünya xanımı bir günlüyə Ərzincana göndərəsən. Ta ki gəlib onu burada bir görsün. Sonra hara desən, necə desən, nə vaxt desən, gətirmək mənim gözüm üstə. Hasan Paşa naməni oxuyacaq məsələni başa düşdü. Bildi ki, Bolu bəy ona inanmır. İstəyir ki, bu yolla Dünya xanımı Ərzincana aparıb Koroğlunu sonra versin. Hirs vurdu təpəsinə. Bir istədi naməni cırsın. Özü də belə bir fərman versin ki, sabah gün çıxanda gərək Koroğlu Toqatda ola. Sonra fikirləşdi. Yaxşı, mən elə eləyərəm, o da götürüb yazar xotkara. Ondan sonra mən bir qızdan ötürü olaram xotkarın yanında üç quruşluq. Odur ki, çar naçar bir kəcavət düzəltdirdi. Dünya xanımı öz başının adamları ilə güya ki gəzmə yadı ilə Ərzincana göndərdi. Özü də atını minib Xotkarın yanına göz aydınlığına getdi ki, oradan da Xotkarın fikrini bilib Ərzincana qayıtsın. İndi Hasan Paşa getməkdə olsun, bu tərəfdən Bolu bəyə xəbər çatdı ki, bəs Dünya xanım gəlir. Bolu bəy dəmdəsgahla çıxdı Dünya xanımı pişvaz elədi. Cahü Cəlal ilə gətirib öz imarətinə qoydu. Dünya xanımın Bolu bəy görəsi gözü yox idi. Elə ki eşitdi, Bolu bəy onu almaq üçün Koroğlunun üstünə gedir, yaman sevindi. Fikirləşdi ki, çox yaxşı oldu, qoy getsin. Bəlkə Koroğlu bunu mənim başımdan rədd eləyə. Desən gəl ki, iş vurdu, çıxdı tərsinə. Paşalara, xotkarlara qan udduran Koroğlu düşdü Bolu bəyə əsir. Dünya xanım qaldı mat məəttəl ki, neynəsin? Çox götür qoydan, fikir xəyaldan sonra ağlına gəldi ki, atasına yalvarıb yaxarsın, bəlkə rəhm eləyək. Bu tərəfdən də Hasan Paşa hökm elədi ki, bəs hazırlaşsın, gedir Ərzincana. İndi özün fikirləş, gör Dünya xanımın halı necə olar? Yazıq elə olmuşdu, elə olmuşdu ki, elə bir payız yarpağı idi. Elə bir küləyə bənddi ki, qırılıb düşsün. Amma ki, yazıq neynəsin? İxtiyarı nəyə çatırdı ki? Nə eləyə bilərdi? Qərəz, qaranlıq yavaş-yavaş başladı düşməyə. Elə ki, hər şeydən səs-səmir kəsildi, Dünya xanım durdu ayağa. Pəncərəni açıb əyləşdi qabağında. Elə təzəcə oturmuşdu, bir də qulaqlarına bir səs gəldi. Huşkuş ilə fikir verib gördü ki, səs həyətdən gəlir kimsə elə yanıqlı-yanıqlı oxuyur ki, özü də səs elə dərindən gəlir ki, elə bir lap quyunun dibindən çıxır. Çağırdı Qaravaşı ki, bu nə səsdir? Gecənin bu vaxtı bu oxuyan kimdir? Qaravaş dedi, Koroğludur xanım. Bolu bəy tutub gətirib salıb quyuya. Dünən də belə oxuyurdu. Dünya xanım fikir verdi. Gördü Koroğlu deyir. Uca dağların başından Yolum ay mədəd, ay mədəd. Yaman yerdə tutdu məni ölüm ay mədəd, ay mədəd. Belimdə yoxdur qılıncım, müxənnətə çatmır gücüm. Nə yorğan var, nə də gecim. Zülüm ay mədəd, ay mədəd. Dünya xanım Qarabaşdan yavaşca soruşdu. Məni gizlincə o quyunun başına apara bilərsənmi? Qarabaşın sevincdən gözləri doldu. İçini çəkə-çəkə dedi: Qurban olum sənə, ay xanım, elə apararam. Dünya xanım qalxdı ayağa, Qarabaşı da yanına alıb gəldi quyunun başına. Qarabaş tez Koroğlunu səsləyib dedi. Hasan Paşanın qızı Dünya xanım gəlib, sənlə danışmaq istəyir. Koroğlu dedi, xoş gəlib, səfa gətirib. Dünya xanım dedi, Koroğlu, bu necə olub ki, sən qoç Koroğlu ola-ola Bolu bəy kimi bir adama tutulubsan?' Bir ah Koroğlu quyuda çəkdi, bir ah da Qaravaş quyunun başında. Koroğlu dedi, Olacağa çarə yoxdur xanım, bir işdi oldu. Bu sözdə Qarabaş bir də içini çəkdi. Dünya xanım Qarabaşa baxdı. Qarabaşın qorxudan gözündəki yaş qurudu. Dünya xanım Qarabaşın qorxduğunu görüb güldü. Qarabaş ürəkləndi, dedi. Qurban olum sənə, ay xanım, gəlsənə bunu quyudan çıxardaq. Koroğlu soruşdu. Neçə nəfərsiz? Dünya xanım dedi. İki nəfər. Köroğlu güldü, dedi. Xanım, iki yox, 20 nəfər də olsaz, sizin gücünüz mənə çatmaz. Məni buradan çıxarda bilməzsiz. Dünya xanım dedi. Bəs nə tər olsun? Mən istəmirəm ki, sənin kimi adam Bolu bəyin əlində puça çıxsın. Köroğlu dedi. Xanım, indi ki siz mənə kömək eləmək istəyirsiniz, onda gözlə qulaqda olun. Elə ki dəlilərdən mənim dalımca gəldi, yerimi nişan verin. Dünya xanım dedi. Yaxşı, sənin yeməyin içməyin nədir, nə yolluyum? Koroğlu dedi. Xanım, yeddi qoyunun yarış haqqası, yeddi batman unun çörəyi, yeddi batman düyünün aşı, yeddi tuluq şərab bir öynəmi xörəyidir. Gör düzəldə bilsən göndər. Dünya xanım dedi, düzəldərəm. Lap gecə ilə hazırlayıb səhərə yaxın göndərərəm. Sabah axşamdakı yenə özüm gələrəm. Dünya xanım oradan evə gəlib Qarabaşa pul verdi. Koroğlu üçün nə demişdi, Qarabaş hazırlayıb Koroğluya apardı. İndi eşit kimdən? İsabalıdan. İsabalı Ərzincana çatanda səhər təzəcə açılırdı. Elə şəhəri gəzirdi, bir də gəlib çıxdı Bolu bəyin imarətinin qabağına. Dünya xanım da oturmuşdu pəncərədə. Gözlərini dikmişdi yollara. Bir də baxdı ki, budur, bir atlı gəlir. Təhər töhründən heç bu tərəfin adamlarına oxşamır. Rəng rufundan görünür ki, dağ havasında böyümüş adamdır. Çağırıb soruşdu ki, Ay oğlan, kimsən, hardan gəlib hara gedirsən? Dünya xanımın cavabında aldı İsabalı dedi. Nə xan gördüm burada, nə də bir paşa. Verin Koroğludan mənə bir xəbər. Yağıb düşmənləri bağlaram daşa. Verin Koroğludan mənə bir xəbər. Olan yoxdur mənim dərdimdən halı. Heç başımdan getməz onun xəyalı. Koroğluya qurban qoş isabalı. Verin Koroğludan mənə bir xəbər. Söz tamam oldu. Dünya xanım dedi. Adə, səsini başına atma. Düşməni duyuq salarsan. Koroğlu burdadır. Düş atdan gəl içəri. İsabalı atı sürdü qapıya. Bir tərəfdən də Qaravaş yüyürdü onun qabağına. Qaravaş onda yetirdi ki, hasar dibindəki qoşunun böyüyü onunla çənə boğazdadır. İçəriyə qoymaq istəmir ki, istəmir. Qaravaş özünü yetirib hirsləndi qoşun böyüyünün üstünə ki, sənin nə həddin var, Dünya xanımın qonağını içəriyə qoymursan? Qoy gəlsin içəri. Hasan Paşanın yanından gəlib, Dünya xanıma namə gətirib. Qoşun böyüyü bir söz deyə bilmədi. Qaravaş İsabalını götürüb gətirdi birbaş Dünya xanımın yanına. Di xoş 5-15. Dünya xanım İsabalını tanıdı, İsabalı da Dünya xanımı. Dünya xanım dedi. Koroğlu burada quyudadır. Ancaq indi onu çıxartmaq olmaz. Gərək gözləyək qaranlıq düşə. İsabalı gördü ki, Dünya xanım ağıllı söz danışır. Razı oldu. Dünya xanım İsabalıya yer göstərdi. İsabalı əyləşdi. Yedilər, içdilər. İsabalı biraz uzandı ki, yol yorğunluğunu çıxartsın. Sən demə Qaravaş İsabalını içəriyə gətirəndə qoşun böyüyü birbaş qaçıb əhvalatı Bolu bəyə danışıb. Dünya xanım bir də baxdı ki, qoşun ətrafı aldı. Tez gəldi İsabalının yanına. Saçından üç yasəmən tel ayırıb bastı mərmər sinəsinin üstünə. Dedi, Yağı düşmən dörd bir yana alıbdı. Oyan Əcəm oğlu, dur get bu yerdən. Sənin dərdin bu canımda qalıbdı. Oyan Əcəm oğlu, dur get bu yerdən. İsabalı cəld qalxdı ayağa. Baxdı ki, qoşun həyətin ətrafını tutub. Amma qorxudan da nədəndirsə heç birisi cürət eləyib içəriyə girə bilmir. Bəri dönəndə baxdı ki, Dünya xanım ağlayır. Aldı görək nə dedi. Ağlama, ağlama ay dünya xanım. Ölər əcəm oğlu getməz bu yerdən. Sənə qurban olsun bu şirin canım. Ölər əcəm oğlu getməz bu yerdən. Söz tamam oldu. İsabalı dedi. Day iş o yerdən keçdi. Gecəni gözləmək olmayacaq. Sən Koroğlunun yerini mənə nişan ver. Durub bir yerdə gəldilər quyunun başına. İsabalı istədi haylasın. Dünya xanım qoymadı. Dedi: Dayan. Ondan üzünü quyuya tutub dedi. Köroğlu, dəlilərindən gələn olmadı. Bəs nə tər eləyək? Bolu bugün səni astırmaq istəyir. Köroğlu dedi. Elə demə xanım, dəli mənimdirsə mən bilirəm ki, gəlməmiş olmazlar. Harda olsa gəlib çıxarlar. Dünya xanım dedi. Gəlsə kim gələcək? Heç olmasa bir adınısa de bilək. Dünya xanımın cavabında aldı Köroğlu dedi. Yenə yada düşdü mərd oğullarım. Bu gün Dəmirçoğlu burada gərəkdi. Həzəran oyunlu dili bəlallarım bu gün Xan Eyvazım burada gərəkdi. İgid məclisində boylu busatlı meydana girəndə o ərəb atlı, o misri qılınçlı aslan sufatlı bu gün Dəli Həsən burada gərəkdi. Koroğlu önündə mərdanə duran, bənövşə bığların dalından vuran bir əlində yeddi ifçin nal qıran bu gün İsabalı burada gərəkdi. İsabalı dedi: Can Köroğlu buradayam. Ancaq çalıb oxumaq vaxtı deyil. Düşmən dörd tərəfimizi alıb. Tez ol çıx görək nə edirik. Sözü deyib İsabalı ip atdı quyuya. Bir su içim saatda Köroğlunu quyudan çıxartdı. Durub özlərini verdilər tövləyə. Atları çəkib mindilər. Köroğlu bir Dünya xanıma baxdı, bir İsabalıya baxdı, dedi: Dünya xanım, hazırlaş. Səni də aparacam. Sənin toyunu gərək özüm eləyəm. Ondan Koroğlu qılınc çəkib dedi. Misri qılınc, ləzgi qəmə, mən səni tər saxlamışam. Dolaşma cübbə cövşənə, düşmənə var saxlamışam. Koroğlu eylədi xəta, indi sən bax bu busata. Canım qurban ərəb ata, oynar, kişnər saxlamışam. Bunu deyib Koroğlu özünü vurdu qoşuna. Qoşun elə bircə dəfə Koroğlunun boynunu gördü. Bayaxa üz qoydu qaçmağa. Atalar deyib ki, göz gördüyündən qorxar. Qoşundakı Koroğludan gördüyünü görmüşdü. Bir anda meydan boşaldı. Koroğlu baxdı ki, Bolu bəy işi pis görüb əkilmək istəyir. Bolu bəyin təpəsinə elə bir qılınc vurdu ki, iki parça olub yerə düşdü. Belə dönəndə gördü Mehtər Murtuz özün atdı qıratın ayaqlarının altına ki, Koroğlu, bir qələt eləmişəm. Qul xətasız olmaz ağa kərəmsiz. Məni dolandır eyvazın başına. Koroğlu dedi, dur düş qabağıma. Mehtər Murtuz sevincək durub düşdü Koroğlunun qabağına. Gəlib çatdılar İsabalı gilə. İsabalı soruşdu. Koroğlu bu kimdir? Koroğlu dedi, bir yaxşı-yaxşı bax. İsabalı diqqətlə baxıb dedi. Bu ki, Mehtər Murtuzdur. Özüdür ki var, yaxşı tanıyıbsan. Bələskili eləyib kənli belə yağı gətirən, məni Bolu bəyə nişan verən bu haramzada idi. İsabalı əlini qılınca atmaq istəyəndə Koroğlu qoymadı. Elə bu sözdə bir də baxdılar ki, budur. Dünya xanım bir atın üstündə, Qaravaş da bir atın üstündə gəldilər. Koroğlu soruşdu. Dünya xanım, Bəs bu kimdir? Dünya xanım dedi. Bu mənim qaravaşımdır. Əgər bu olmasaydı, biz səni qurtara bilməyəcəkdik. Koroğlu, İsabalı, Dünya xanım, Qaravaş, Mehtər Murtuzu da qabaqlarına qatıb Çənli belə tərəf yola düşdülər. O qədər at sürdülər ki, gəlib çatdılar Çənli belin dağlarına. Dağları görəcək Koroğlunun ürəyi oynadı, gözləri doldu. Koroğlu çox qürbətlərdə olmuşdu, amma heç belə qəribsəməmişdi. Bu dəfəki qürbət ona çox əsər eləmişdi. Üzünü dağlara tutub dedi: Bir zamanlar səfa sürüb gəzərdim. Onda səndin mənim qardaşım dağlar. Nə zaman ki yağı düşmən gələndə səndə çox olurdu savaşım dağlar. Koroğluyam gəzdiyimi tapardım. Qayalar başında qala yapardım. Ağ sürüdən əmlik quzu qapardım. Yeyib qurtlarınla ulaşım dağlar.